siguro sa una ay ipapaliwanag ko lang ng kaunti itong nakalagay diyan sa ating eh, background. Iyang mga salita na araw-araw dinadala rito hanggang iyay mabuo na uh, sam, siyam na araw. No? Apat, apat pa. Iyan ay mga salita na galing sa Lumang Testamento, sa Old Testament, na noong una na hindi pa ang Christmas ay nagiging commercialized, itong mga salitang ito ay inalagaan ng mga monks sa kanilang monasteryo at sa hapon, kung kinakanta nila, isa-isa ito na O. Sabi na O antiphones. Nagsisimula sa O. Kinakanta nila yan bilang pagiging bahagi sa iyong uh, mga tao sa Old Testament na hindi naman talaga maliwanag kung ano ang sino ba ang darating. Ang alam nila na ang darating na ipinangako ay isang malaking tagapagligtas, Mesiyas. Pero hindi nila malaman nila ano ba ito. Kaya dahan-dahan habang papalapit na sila dito sa pagsilang nitong uh, sanggol, sinabi na ito ay karunungan. Siya ay tao na puno ng karunungan o dunong. tapos sabi niya, siya ay isang leader ang ang, ang uh, salita na ginamit diyan sa Hebreo, Adonai, siya ay leader of the house of Israel. Yan ang naalam nila, siya ay magiging leader ng house of Israel, doon sa mga taong pinili ng Diyos. Pagkatapos, sabi niya, O oh, root of Jesse, na galing sa ugat, eh, si Jesse naman yan ang ama ni David, na ngamukan-kan o namulaklak, root of Jesse, na galing. Pero may kahulugan na yan sa mga hindi lang masyado, alam mo, kung nanghuhula ang mga propeta, hindi naman masyado para akala mo ay nasa harap ng television o ano dyan. Na, hindi, medyo malabo. Pero alam nila na nandyan, darating. At dito sa pang-apat na araw, O Key of David, parang itong taong ito ay nadarating ay susi na manggagaling sa lahi ni David dahil ang gagawin niya ay bubuksan niya itong kulungan ng mga tao sa dilim. At siya ang magbubukas nito, ang magpapalaya sa mga tao. Hanggang diyan ang kwento niya, no? May lalabas pa diyan ang mga expression. Pero iyan ang ibig sabihin. Tayo ay nakikihati, nakikibahagi diyan sa pagsulong ng ng itong pangitain, itong uh, hindi pa malabo masyado sino ba itong darating. Sa atin ngayon, uh, alam na natin ang, ang Panginoong Hesus. At sila rin, alam din nila na ito nga ay isang napangaling tao sa isa pa nga sa mga hula ng mga hula ng mga propeta, pero hula, hindi naman masyadong maliwanag na siya ay ipanganganak lang isang dalagang birhen. Yan ang uh, hula. Pero hindi nila malaman kung ano talaga ito. At malalaman nila completely kung dumating na, isilang na siya sa Bethlehem. At pagdating ng silang na Bethlehem, yan lahat ay aalisin na at ilalagay na niyan ang bilin na ating hinihintay. Pero alam natin na hindi ito nauunawaan ng mundo na tayo ay kasama doon sa matagal na paghintay ng mga tao ng Israel. Matagal, mahabang panahon, hinintay nila ito. At nang darating na, nagkaroon na sila ng parang pananabik, talagang darating na. Kaya kinakanta nila, Come, Lord Jesus, come. Yung kinakanta natin. Come. Gusto na namin ikaw masa masalubong kada kada upang kada kada upalan no? welcome to welcome you so yan ang kwento talaga ng Pasko hindi tayo magmula sa September kumakanta na ng uh, eh. parang maliwanag tayo ay sumasama doon sa paghihintay ng matagal ng mga tao at kung yan dalang magsisimula tayo dyan, nagiging mas makahulugan ang pagsilang sanggol sapagkat ito ay hindi inihulog sa langit. Kakairog siya ay kung galing siya ay Diyos gihulog sa langit, nandito na. Pero siya ay isang sandali na ang Diyos ay nagpasya na pumasok sa atin sa sangkatauhan na pumasok siya bilang isang tao. Pero sabi ko nga, hindi naman pwede siyang ihulog lang ng gano'n kasi kung makapangyarihan Diyos, sasabihin ng Diyos, o oh, nandiyan na. Hindi siya ay papasok sa atin at uh, sa pamamagitan ng isang dalaga. Ang ang kahirapan nitong mga translation ngayon ay ang ginamit talaga na salita ay birhen. Hindi naman no relations with a man. Yan ang ibig sabihin. Pero yung birhen, ayan ang salita na ang ibig sabihin, ang Diyos ay papasok, pero hindi isang parang magic. O, oh, nandiyan na sa sinapupunan mo. Kasi, kung babasahin natin mabuti ang Ebanghelyo, ang sabi rito ng ang unang initiative na bumati, magsabi na ba, pasok na ako sa kasama sa, sa, sa katauhan, ang unang wasa ay anghel, ang Diyos. At yung papasukan niyang sinapupunan ay tinawag niyang, sabi do, Hail, full of grace. Hindi niya tinawag Maria. Si Maria ay binigyan ng bagong pangalan, full of grace. Sa sa uh, Griego sa, sa salita ay isang word lang yan, Hail full of grace. Bagong pangalan. At sabi na, the Lord is with you. Iyan ba ay isang pagbati na makapagbibigay ng kasiyahan, ng saya sa isang tao? Hindi dahil sabi rito, she was greatly troubled at what was said greatly troubled. Hindi yan basta-basta lang. Uh, ano ba ang ibig sabihin nito? Na ang Diyos ay gusto siyang tumawid. Kasi ang tao ay hindi pwedeng tumawid papunta sa Diyos. Diyos siya, tayo tao lang. Pero ang Diyos ay nag-inisip na siya ang tatawid papunta sa atin. At sa paggawa niyan, ay may isang tao na talagang maguguluhan ito. Hindi, masisira, masas, pwede nating sabihin, hindi naman dito, masisirang buhay. Sapagkat eh, ang isang dalaga, ang sinasabi dito sa ating ebanghelyo ay a virgin betrothed to a man named Joseph. Inang word na betrothed ay hindi na masyado ginagamit ngayon. Pero may kahulugan. Ibig sabihin, nakatakda ng ikasal sa isang lalaki. Nakatakda na ikasal. Siyempre kung nakatakda na ikasal, naghanda din siya. May mga pangarap siya na magkaroon ng magandang pamilya, magkaroon ng mga anak, magkaroon ng isang normal na buhay ng isang babae, dalaga na may pamilya. Pero he was greatly troubled. Ito ang unang bahagi nang siya ay batiin ng anghel nagtanong siya. Una sinabi ng anghel, huwag kang ma huwag kang matakot, Maria, sapagkat ikaw ay kinalugda ng Diyos. Hindi naman masabi, huwag kang matakot, na wala ng takot. Hindi maaari. Nandiyan ang Panginoon. Ano ba ito? Ano ito? Hindi ko maintindihan. Kasi hindi pa naman talaga naranasan niya ng buong kasangkatauhan. Kaya nga, ang pangalawang bahagi dito ay ang pagtanong ni Maria Paano ba ito mangyari? How can this be? Since, <laughs> ito nga ang mga translation, since I have no relations with man. Ang talagang ginamit doon, since I am a virgin. Kasi ang virgin ngayon, ibig sabihin, hindi walang asawa, maraming mga ng virgin na binibigay natin ngayon. Pero ang ibig sabihin ng Diyos, kung siya ay papasok sa mundo, sa buhay natin, siya ay dapat tanggapin ng isang kaluluwa, sang, sang katauhan na hindi nang gagaling sa kanila na nasa Asia, hindi nang gagaling sa kanila itong mangyayari. Kaya virgin. Ibig sabihin, walang, wala siyang pwedeng maipagyabang na ito ay galing sa amin. Siya ay virgin. Walang. Sabi nga, uh, ibig sabihin, ang normal na nangyayari kung ikaw ay ma, ma, ma, pumasok, uh, mag, ma, ikaw ay mag, may, may taong nasa sinapupunan, iya ay, ay magkasamang lalaki at babae. So, sila ay pwede magyabang, ito ay galing sa amin. Pero ngayon, ito ay wala. Dapat ikaw ay isang yung tatanggap sa pagtawid ng Diyos sa atin ang tatanggap ay isang virgin. Wala siyang hindi siya wala siyang maipagya, walang walang maipagbibigay talaga sasabihin ito ang uh, aking uh, gagawin. Wala ang Diyos lang ang may initiative. Kung maalala ninyo, may isang kwento sa Old Testament at ito ay nandiyan na kasama na ito sa mga propesiya. Ibig sabihin na dahan-dahan na nakikita na ng mga tao sa Old Testament. Si David noon ay isang hari na. Talagang makapangyarihan, marami na siyang tinalong mga tao, mga kalaban. At isang araw, siya ay may nasa palasyo na siya. Ha, palasyo ni David. Ay isang araw, sila ay bilang isang sambayan, dinadala nila palagi itong kaban ng paking sumpaan, pak, pak, Ark of the Covenant, Ark. No? Nandyan, may uh, tirahan ng maliit na uh, siguro maliit na bahay dyan. At si, sabi ni, ni David, nakakahiya naman ito. Ako ay nakatira sa sa isang palasyo, samantala ang Diyos nandiyan. Yung kasama-sama palagi lang, Ark of the Covenant. Kaya sabi niya, tinawag niya ang kanyang consultant na propeta, sabi na, Nathan, ganito ang gagawin ko. Magpapatayo ako ng bahay para sa Panginoon. Kasi itong ginagawa, itong aking katayuan ngayon nakakahiya kung hindi ko siya tayuan ng bahay. Eh, sabi ni Nathan, okay, magandang kaisipan yan. Sige, pagpatuloy mo. Nang gabing yun, na naginip si Nathan. Ang panaginip niya, nagsalita sa kanya ang Diyos, sinabihan si Nathan, sabihin mo kay David, ikaw ba magpapatayo sa akin ng bahay? Ikaw isang lang. Pinulot ko lang ikaw na maging ganito ka hanggang maging hari Kahi Mga... Ang ibig mo magsabihin, ikaw ang papatayo. Sabi niya, hindi. Ako ang magpapatayo sa iyo ng bahay. Ang Diyos ang ibig ang bahay na sinasabi niya, siya magpapatayo ng kanyang kaharian na sabi niya will have no end. Ang Diyos, hindi siya. Tao ka lang, para sabi ng Diyos. Parang sinasabi nito ngayon, bakit virgin? Kasabi ang virgin, kahit na may mga kahulugan tayo dito, minsan tumatawa sa, sa word virgin, pero ang virgin ay walang. In, bukas siya. Hindi pwede na saluan ng ibang anumang bagay dyan para lang makapaglikha uh, ng isang bagay, kagaya ng mag-asawa. So, sino ang lilikha ng tao dyan? Ang Diyos lang. Pero dapat ikaw ay virgin. Kung titingnan natin, ito talaga ang kalagayan natin mga tao. Ang mga tao, kung hindi, tayo, kung hindi tayo maging masyadong maingat, ay ang akala natin, yung ginagawa natin ay okay, gagawa ako nito kasi kailangan dito ng Diyos na gawin ko para gumawa siya sa akin ng, ng isang bagay. Tulungan niya ako. Marami tayong mga ginagawa. Magnubina ka na buwan. Pumunta ka sa mga sanctuary, pumunta ka sa Nazareno, gawin mo ang lahat ang gawin mo. Iyan ba ay, iyan ba ang uh, paraan ng Diyos? Ang paraan ng Diyos ay hindi. Dapat tingnan mo muna sa iyong sarili kung mayroon diyang ugat na, na galing sa iyo pang sarili. Halimbawa, ang isang tao na gusto mag-asawa, ang unang niyang titingnan, ano ba itong uh, ino ba na nararamdaman ko dito sa pag-aasawa? Ito ba ay nagagaling sa Diyos? Yan ang dapat. O kung isang tao na gusto maging pare o maging mother o mamanata sa Diyos, ang titingnan niya, ano ba ito? Ito ba ay ginagawa pang sarili? O may itinanim sa akin ang Diyos kagaya ng itinanim sa kaluluwa ni Maria, sa sinapupunan ni Maria, na isang birhen, na parang sinasabi, wala akong, wala ako rito. Ang Diyos lang ay ang may kagagawa nito. So, itong ang uh, ating ibanghelyo ay napakaganda sapagkat dito talaga natin makikita itong paano ba ang Diyos pumapasok. Kahit na tayo ay na sa kadiliman pa, sa liturgical kadiliman na naaaninag pa lang natin itong darating, yan mga salitang yan, na hindi pa dalang mabuo. Iyan ay si Jesus Christ, yan ay uh, hindi pa nabubuo. Habang tayo ay nandyan, tayo nag-iisip din na paano ba ito mangyari sa akin? Dapat ganun din ang tanong. Kasi pag sinabi, uh, pag sinabi, uh, do not be afraid Mary, you have found favor with God ikaw ay nakalugna ng Diyos, ikaw ngayon ay maglilihi at mga ng isang lalaki. Yan ang mensahe ng Diyos. Pangalawa, paano ba ito mangyari? Tingnan mo, hindi magic ang ginawa ng Diyos. Ang Diyos ay gumawa ng isang bagay na talagang makatao. Sasabihin, dumating si, ang Panginoon sa sinapupunan ng isang babae at diyan na natili sa siyam na buwan, kagaya ng tunay na tao. Kaya sa tunay na tao, pero tunay na Diyos. Ito ang malaking misteryo. Ito ang ating hinihintay talaga na mangyayari sa Christmas. Sa ito, pagdating niyan, sana maging handa tayo hindi lang mag hindi lang, hindi lang humanga, oh, ang Diyos ay naging tao, hindi lang. Kung hindi, papasukin din natin ang ating buhay individual at bilang isang sambayanan na naghihintay din ng initiative ng Diyos para tayo makagawa ng bagay na talagang para sa Kanya. Ang ating mga pamilya na hindi dapat dapat na ma, makagaya nitong pagtawid ng Diyos sa tao na siya ay naghihintay at hihintay nitong pagdating niya sa ating buhay. Siya ang magtatanim ng kung ano man dyan ang kagan magandang nasa, nasa atin, pero siya nang gagaling sa Kanya, hindi maipagyayabag natin na ito ay akin. Yan ang uh, ah, ibanghelyo natin. At sana na mapasok natin itong katotohanan ito bago tayo dumating sa Christmas kasi iyan na, diyan na tayo talagang hahanga itong ginawa ng Diyos ay hindi isang magic pero ito ay isang initiative ng Diyos para sa kaligtasan natin lahat.